Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e o vídeo de hoje é um vídeo especial em comemoração aos 100 mil inscritos do canal. Isso mesmo, solta o som que a gente está festejando. E para comemorar vai ter videozinho especial aí para vocês. Uma técnica milenar que quase todo mundo aí que nasceu entre os anos 80 e 90 com certeza já ouviu falar. O famoso Shoryuken. Confere aí. É isso aí galera, isso mesmo que vocês ouviram. Shoryuken. Hoje você vai aprender o Shoryuken verdadeiro. Eu sei que vai ter muita gente dizendo aí que é balela, que é brincadeira, que é zoação, mas não, de fato, com as condições ideais, se você prestar muita atenção nessa videoaula, você vai poder executar o Shoryuken na sua casa, dependendo de pequenas condições. Então, vamos ao comecinho da base, tá? Tendo como, como objetivo meu adversário à minha frente. Eu vou começar aqui, um detalhe muito importante é o grito do Shoryuken onde a gente consegue despejar toda a energia do golpe com a ajuda do, do grito. No Taekwondo eles chamam de Kihabi, no Karate eles chamam de outro nome. Cada arte marcial tem que ter o seu nome. Então, muita energia na hora de fazer o, o grito do Shoryuken, que é propriamente o nome do golpe. Então, eu vou pegar atenção no agacha, na, quando eu flexiono meus joelhos, onde eu vou buscar ter toda essa impulsão para poder começar o golpe. Então eu vou chegar lá e... Meia lua para baixo, para frente, soco! Shoryuken! Não botou fé, hein? Detalhezinho, então, de frente para baixo, de baixo para frente, meia lua para baixo para frente e soco. Detalhe todo especial que sempre fez toda a diferença, colocar a camisa para ajudar a deslizar no botão. Cara, e esse sempre foi o detalhe que fez esse golpe ser imbatível. Beleza, galera? Espero que vocês gostem dessa edição. Mas, é brincadeira, em comemoração aos 100 mil inscritos do canal RTF que você nos ajuda a construir cada episódio desse canal. Agradecendo também ao Antonier, que ajudou a fazer as artes dessa brincadeira. Maiores informações sobre o Antonier na descrição desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Continue ajudando e participando. Por hoje é só e até a próxima.